हेलो ये तो लोडेड है ओए दिन तेरा स्क्वाड आ भी देखे अभी मेरा त्रा पड़िया आई वो लैग हो गया और मेरे मुंह से निकल गई मेरी जबान टूट गई यार राइडर दो के सेवनटीन सुपर चैटेड यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो सारे के सारे जितने लोग देख रहे हो जिस जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो फेसबुक पे फॉलो कर लो अल्लाम भट्ट साहब वालेकुम अस्सलाम जिशान अफजल यासी में प्रैंक नहीं हो गया है हैवी प्रैंक हो गया लूट ही नहीं है ऊपर से टट्टी सी स्कारल पकड़ी हुई है यार क्या करे बंदा अपडेट कब आ रही है यार अपडेट का पता नहीं कब आ रही है वैसे एक तो अपडेट आ गई है इवेंट ख़त्म हो गया है दूसरी अपडेट नहीं आई बट भाई ऑर्ड्रॉप लो मज़ा आएगा यार ऑर्ड्रॉप जोर जा रहा हूँ जोर बंदे आएंगे लूट के लिए ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟ ਭਾਈ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਜਾਇੜਾ ਨਾ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਕੁਆਡ ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਡ ਹਲੇ ਦੋ ਸਕੁਆਡ ਆ ਗਏ ਜੀ किधर गए Hello. बस फिर आ जाओ वापस लॉबी लो लोगे यार अब तो इवेंट भी खत्म हो गया फ्लेयर ही कोई नहीं मिल रही है चलो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो सारे के सारे लूट तो हो गई है अपनी तकरीबन एम डी इब्राहिम हेलो भाई हेलो एम डी इब्राहिम क्या हाल चाल है गाय स्टार्स नहीं आ रहे यार क्या वजह बनी क्या वजह बनी बट भाई शाम स्ट्रीम करो व्यू वन के शाम ਕਮੀਨੋ ਨੇ ਦੋਨੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਲਾ ਕੋ ਚੁੱਸ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ